मेरे को पता था हम गिरेंगे जरूर इतने गिरेंगे इतने गिरेंगे मेरे को पता नहीं था इतने गिरेंगे चलो तो यहाँ पर बंदा वंदा कोई दिखाई नहीं दे रहा नहीं ये तो यहाँ पर फाइट कर रहे हैं अरे मार मार मार मार मार मार ये चल अपना ये बंदा खत्म इसका किल चोरी करेगा नहीं मोहतरमा जी रुको रुको रुको एक मिनट रुको रुको चल रुको नहीं नहीं गुलू गुलू तो करने नहीं देंगे हम तुमको ये मोहतरमा जी भी खत्म तो यहाँ पर हमको मिल चुका है ग्रेनेड साइलेंसर फोर एक्स और ये देखो इमोट मार इमोट मार रहा लेकिन इसको पता नहीं भाई हमारे पास है ग्रेनेड वाला पैट आज तो इसकी चड्डी वड्डी ऊपर फेंक के मारेंगे रोको तेरी तो हम पे इमोट मारता है ऐसा कैसे चाचा आज तक हम पे कोई इमोट नहीं मार पाया है क्योंकि उनके पास इमोट नहीं था अबे साले लेकिन तुम्हारे पास इमोट है तो इसका मतलब कि तुम इमोट मारोगे किधर को गया रे वही नीचे कूद गया क्या नहीं मेरे को लग रहा है ऊपर ही है ये देखो अगले आदमी नी, नीचे का ही कूदा तो तेरी छाती वाती फोड़ डालूंगा भागे से भाग, भाग, भाग, भाई बेचारा डाउन हो गया तो यहाँ पर फाइनली बंदा डाउन और हम ये क्या कर रहे हैं हम काहे ग्रेनेड क्या वेस्ट कर रहे हैं कभी कभी लगता है अपन पगला भी है और पगला के साथ साथ पगलेट भी है देखा आपने लापरवाही का नतीजा चलो तो यहाँ पर बंदा हो चुका है डाउन उसको खत्म होने देते हैं उसको दो तीन घंटे लगेंगे मरने में तब तक हम इसका इंतजार करते हैं क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है और ये फाइनली हमको आम मिल चुका है यार हमने बोला था ना इंतजार का फल मीठा होता है तो हमें मीठा मीठा सा आम मिल चुका है तो यहाँ पर हमको मिल चुकी है यार A B C D plus P ninety नहीं U M P sorry sorry और गाइस ये चीज नोटिस की मैंने लेवल थ्री का बस्ता जो है ऊपर ही छोड़ दिया उसके बदले लेवल टू का उठा के लाया यार मेरे को कभी कभी लगता है अपन पगलेट है लेकिन अरे भाई भाई इतना पगड़ा मेरे को पता ही चल तेरी तो मर भाई भाई भाई भाई ये कहाँ से उछल के आ जाते हैं यार मेरे सामने तो मैं बोल रहे थे कि यार मैंने लेवल थ्री का बस्ता जो ऊपर ही छोड़ दिया और उसकी जगह लेवल टू का उठा के लेके आया भाई भाई भाई अब बताओ मेरे को क्या बोलना पड़ेगा कि कभी कभी लगता है अपुनिज भगवान है इसकी जगह मेरे को लग, <laughs> बोलना पड़ेगा कभी कभी लगता है अपुनिज पगला है तो ये तो चलता रहता है तो अगर गाइज आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो चुके हैं तो इनको तो मानना पड़ेगा ना ये पता नहीं अंदर किसकी लूट कर रहे थे तब से मैं इनका वेट कर रहा हूँ और अपने पास पहले तो ग्लू वाल नहीं है लेकिन अपने पास है ग्रेनेड वाला पैट ये ले मर मर नहीं मरेगा भाई हमारा ग्रेनेड ठूसू निकला अरे भाई भाई भाई अरे रुक जा हैं अरे म, मार मत रे मेरे को हम बच्चू हैं नहीं मतलब हम छोटे हैं एक मिनट पहले मेरे को ऊपर जाने दो ओए ओए भाई पीछे से कहा आता है भाई भाई हमारी दुश्मनी है रे तेरे से चलो ये बंदा जो है इसको कर देते खत्म वो दूसरा भी आ गया तेरी तो ले बंदा खत्म भाई साहब इन दोनों ने मेरी चड्डी वड्डी फोड़ दी थी क्या भागते भागते आए रे मेरे पीछे ये लोग तो दोनों खत्म पैसा हजम नहीं मतलब बंदे खत्म पैसा हजम नहीं वो बोलते कैसे यार मैं कभी कभी भूल जाता हूँ यार चलो यहाँ पर एस हमको मिल चुके लेवल थ्री का बस्ता हमको मिल चुका है दो तीन मेडिकेट भी हमको मिल चुके हैं ग्रेनेड भी हमको मिल चुका है वाल भी हमको मिल चुकी है इस पे है एम भी लेकिन एम भी हम चलाएंगे नहीं क्योंकि आज हम चला रहे ए बी सी डी और ए बी सी डाउन और इसका दूसरा बंदा कहाँ है वही सौ शॉर्ट गन है इस पे अभी तो अपन लोगों की वार लग चुकी है मैं तो सिर्फ ड्रॉप लूटने आया था भाई तुम कहाँ से आ गए यार मेरे को छोड़ दो मेरे को छोड़ दो मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे <laughs> ए छोड़ छोड़ दे मेरे को नहीं गाइस ये छोड़ने वाला नहीं है और हम भी अरे भाई रुक जा भाई ग्रेनेड का ही फेंक रहा है भाई इतना गुस्सा कहाँ से लेके आया तो एक मिनट गाइस ये बहुत ही गुस्सेल बंदा लगता है मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी मोहतरमा से लड़ झगड़ के अरे भाई रुक जा लड़ झगड़ के आया हुआ है इसीलिए मैं मोहतरमा से बात ही नहीं करता यार ऐसा ऐसा ही होता है देखो अपना गुस्सा बेचारा गेम में निकाल रहा है और मेरे ऊपर ही निकालना था इसको अपना गुस्सा रुक तो तेरी तो हम चड्डी वड्डी फोड़ डाले रुक ये गिरे गिरे नहीं फेंक बच्चू नहीं फेंक अभी मेरे को लगता है या फिर ये मरेगा या फिर मैं मरूंगा तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम आत्महत्या कर दें लेकिन नहीं नहीं नहीं हम जब तक रहेंगे तब तक हम लड़ेंगे और ये बंदा कुछ ज्यादा ही मार रहा है यार एक तेरी अरे हेडफोन लग जा बाबा ये बाबा बाबा बा, रुक जा रुक जा रुक जा रहे भाई साहब भाई ये बंदा है कि आदमी है कि आदमी है मतलब कि आदमी का आदमी है चलो ये बंदा जो पीछे छुप चुका है अभी हमको टेंशन नहीं है लेकिन अभी भी हमको टेंशन बहुत हो रही है अरे पीछे निकल पीछे निकल रहा भाई साहब डर आदमी है हमसे भागेगा फाइनली बंदा खत्म और इसने मेरी जो चड्डी वड्डी फोड़ डाली है मैं इतना भाई कितना परेशान हो गया हूँ मैं चलो तो यहाँ पर हमको मिल चुकी है मैक्स सेवन और अभी तो मजा आई लेम्बर यहाँ पर लेम्बर कौन चला रही है तेरी तो उतर गया चलो चलो चलो ये टीका पड़ा है इसके ए, अभी अभी घास बन के जाते हैं ऐसा घास बनेंगे कि बंदा हमको पहचान नहीं पाएगा अरे दूस, दूसरा भी है चलो चलो चलो चलो इसको भी ये नल्ला आदमी कहाँ मारा काम इधर इधर चचा इधर एकदम मेर से मार रहा था बेचारा भाई वो शॉर्ट रेंज में मेरे को एग्जामेट से मार रहा है यार बंदे आजकल बहुत ही पीरो पीरो लग रहे हैं मेरे को चलो यहाँ पर हमने सुट्टा उट्टा मार दिया है हमको दो सिक्के मिल चुके हैं और इन सिक्कों को हम कहाँ लेके जाएंगे वैसे जगह तो है नहीं नीचे तो जगह है तो लेते यहाँ पर हमको ग्रेनेड भी मिल चुका है और बहुत चीज़ें मिल चुकी है यार हमको अभी जो है बारी बंदों को ढूंढने की और वो काम हम कर सकते हैं अपनी लेम्बर्गिनी चलाकर नहीं इसका नाम लेम्बर्गिनी नहीं है इसका नाम है मैकलेरेगन मैकलेरेगन यार एक साथ बोलने में मेरे को प्रॉब्लम होती है ना तो हम अलग अलग करके बोलते हैं मैकलेरेगन हाँ जो भी होगा तुरंत तो, तो यहाँ पर नीचे लगी है ग्लू वाल और हमेशा मैं यहीं पर मरता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज भी मारा जाए नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं मैं सोच रहा हूँ कि यार आज बंदों को मारा जाए और यहाँ पर ग्लू वाल तो लगी थी लेकिन हाँ चलो मेरे को टावर पर जाते हुए बंदे दिखाई तो दे रहे हैं अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर ग्लू वाल के पीछे भी कोई बंदा है कि नहीं पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा ना बाबा ये रहा ये रहा चलो बंदा खत्म अभी दूसरा बंदा है वो सामने टावर पे और अभी इसको मारने के लिए अपना ढाई किलो का दिमाग लगाना पड़ेगा रे बाबा और यहाँ पर पीछे से कोई बंदा गाड़ी लेके भाग रहा है और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मेरी गाड़ी लेके भाग गया चलो कोई ना बेचारा गाड़ी गाड़ी खेल रहा है तो खेलने देते हैं और पहले हम नीचे वाले बंदों को मार देते हैं चलो ये ग्रेनेड तो जाएगा नहीं मेरे को लगता नहीं ग्रेनेड ये किसी को तो मार रहा है यार एक मिनट हाँ हाँ हाँ चलो फाइनली बंदा दिख चुका है मेरे को मेरे को लगा ही था किसी को तो मार रहा है चलो इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं इससे पहले हमारा किल चोरी हो जाए चलो ये भी खत्म और सामने से बंदा उतरने वाला है तो अपन लोग इसको दे हेडशॉट भाई क्या ही हेडशॉट मारता हूँ कभी कभी लगता है कि अपन लोग हेडशॉट किंग है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अभी मेरे को ब... अरे पीछे भी बंदा है एक मिनट यहाँ पर लॉन्चर वॉन्चर चलाए जा रहे हैं और अगर यहाँ से मेरे को लॉन्चर मिल गया तो अपने पास तो यार इतनी सारी लॉन्चर की एमओ है कि हम तो धैया धैया मचा सकते हैं चलो तो यहाँ पर ग्रेनेड फेंक दिया है कोई असर नहीं पड़ा लेकिन अपने पास ढाई गुला का दिमाग है तो अभी देखना कैसा मारते हैं इन लोगों को ये एक कदम ऊपर एक कदम और ऊपर और दो कदम यहाँ से छलांग मारी और यहाँ पर अभी बंदे की मुंडी फोड़ डाली ये बाप रे अभी इसका दूसरा बंदा गुलू गुलू करने आएगा तो उससे पहले हम इसको टपका डालेंगे रे और ये ग्रेनेड भी गया और बंदा हो जाएगा खत्म तो नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा थोड़ी ये देखो दूसरा बंदा यहाँ पर है चलो बंदा खत्म भाई ग्लू ग्लू नहीं किया इस लोगों सॉरी इस लोगों ने नहीं इन लोगों ने तो यहाँ पर हमने कर दिया टोटल सोलह किल मेरे को लगता है आज बीस किल कर पाएंगे हम अरे यार मेरे को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि यार तुमको पता है आखिर में मैं मारा जाता हूँ और इतनी गंदी मौत मारा जाता हूँ कि हम बता नहीं सकते हैं तो हम पहुंच गए इस उड़न की साइड और ऊपर से मेरे को एक बंदा दिख रहा है और ये भी खत्म भाई भाई पूजा नाम था इनका बेचारे को हमने मार डाला नहीं मार डाली नहीं लड़का था या लड़की मेरे को पता नहीं है तो हम मार डाली मार डाली दोनों लगाएंगे चलो यहाँ पर एक और बंदा दिख चुका है फोर्टी सेवन फिफ्टी सेवन भाई क्यों चोरी मेरा किल चोरी सत्रह एक अठारह उन्नीस बीस एक किल चोरी और दो किल मतलब बीस किल भी नहीं कर पाएंगे अब तो हम तो यहाँ पर जो मेरे को एक बंदा दिख चुका है जो कि नीचे की साइड है और उसने मेरा किल चोरी किया उसको छोड़ेंगे ना हम हम इतना मारेंगे उसको ऐसा मारेंगे भाई भाई रुक जा रुक जा पीछे भी बंदा है चलो अभी तो मेरे को दोनों बंदे दिख चुके हैं एक तो इस साइड है एक नीचे की साइड है और दोनों आपस में लड़ाकू बंदे हैं बोले तो यार ये आपस में एनिमी है तो हमको डरने की जरूरत नहीं है हम बीच में इनका मजा लेंगे एक ग्लूवाल यहाँ एक यहाँ और अभी ग्रेनेड फेंकते यहाँ से ऐसा ग्रेनेड मारेंगे तुमने देखा नहीं होगा अरे अरे लड़े ना उसके साथ लड़े चच्चा हमको काहे मार रहा है चलो चलो ये मार रहा है तो मेरे को लगता है कि ये मार भी डालेगा अरे भाई अबे तुम दोनों मेरे को काहे मार रहे तेरी तेरी तो, तो, तो रुक रुक जा रुक जा ये क्या है मेरे को लगा था ये दोनों बंदे